یہ جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مدینہ میں لوگ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں یہ مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب سے تقریباً دس منٹ بعد جو ہے عصر کی نماز شروع ہو جائے گی اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں نے عمرہ بھی ہے جو یہاں رہائش پذیر ہیں مدینہ میں یہ سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھتریاں بھی بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہیں سعودی گورنمنٹ نے مدینہ کے اندر اور اس ٹائم پہ اتنی شدید دھوپ ہے کہ اس وقت آپ دھوپ میں پیر نہیں رکھ سکتے اثر کا ٹائم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں جو بریکس لگے ہوئے ہیں گرین کلر کے ہرے کلر کے بریکس بیریئر لگے ہوئے ہیں وہاں پر بھی اگر مسجد میں حرم میں جا کر فل ہو گئی تو لوگ یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں بلکہ لوگ وہاں پر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اسی طرح جو ہے آگے بھی لگے ہوئے ہیں پھر آگے پھر آگے پھر آگے ایسے ہی خواتین کے اندر بھی اس طرح سے بریکس لگے ہوئے ہیں خواتین بھی وہاں نماز پڑھتی ہیں اور نماز با جماعت پڑھتے ہیں لوگ وہاں پر حرم کے داخلی دروازہ ہے اور عصر کی نماز پڑھنے ہم سب وہاں رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے عصر کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے اللہ نبی کے دربار میں اور ماشاء اللہ پوری مسجد پورا دربار بھرا ہوا ہے